वो गिरेगा पानी पहले से छिले रहा हुआ तो धूप में हो गया गर्मी में दाल पा पानी हाँ। बोलिए साहेब की सदगुरु संत समाज की जय पारख के ध्वजा फहराएंगे वीर की जय जय गाएंगे पारख की ध्वजा हर कदम एक हटाएंगे पारक की ध्वजा फहराएंगे कबीर की जय जय गाएंगे पारक की ध्वजा हमको चाह नहीं अपमान की कोई परवाह नहीं सम्मान की हमको चाह नहीं अपमान की कोई परवाह नहीं पर कदम एक हटाए